What's up friends? My name is Len and you are watching the Ganana TV. Tapos na kami mag-lunch dito sa City Gate Mall. At dito sa Tunchong, ayan lang, mag na kami, magka-cable card. May cable car din, no? Cable car, Ngongping. Sa tabi lang siya ng City Gate Mall. Yeah. Is sa gilid siya ng Tungchong Post Office. Ayun na yung mga cable car. Hello, Ayan. So, ngayon lang din namin bilook yung ano, two-way na siya, standard type. Tapos, sharing sa Klook 1110 ang isa. Two-way na siya. So, pwede yon Pag may available sa Fluke, any, kahit ngayong araw mo siya ipopurchase, ngayon mo din siya gagamitin pwede. Ayan. Look yan. 1,100. Channeling. Post Sakura. Oo. One for you. One for you. Let's go! Ito, flower. Ay! Yan na yung cable car! Cable car! Pakita mga ticket! Kachan. Nung Pink 360 standard. Wow, tayo lang. Huwag na siya magsakay. Ay, picture, picture. Okay. Sasha. Oh, may picture taking pa doon. May bayad yun sa <laughs> Ay, babayaran natin yun. Parang yun sa ano. claim lang pa. Ah, Magpipicture-picture tapos babayaran din doon. So dahil sa may protesta ngayon nagaganap sa Hong Kong, ano, mura lahat. Katong sharing dapat tong standard room, sharing daw eh. Pero hindi na nila pinupuno. Kung tatlo, tatlo lang Iba yung presyo ng ano eh, sharing. 1.5. Si kuya naman. Pero 1.1 lang nakuha namin. Hindi na nila nilagyan pa ng iba. Yan na! Yan na! Yan na! Yan na! Uy, nagsilipon! Yun, oh, napapractice. Uy! Kamusta naman? Medyo okay Okay na. Aray. Comfortable na. Yes. Ayun, may yate. So doon pa kami pupunta. Oh. Doon. Ayun, no, oh, overlooking ang airport. Ayan ang airport anang ah, Hong Kong. Tinatang ni Chai. Ang galing nung diba, ano nila oh. Tulay, tapos dadan sa ilalim ng dagat. Alam mo yung parang Sa kabila na naman. Ayun oh. Kaso medyo foggy na. Problema yung pag binaa sila pa. Ayun na yung Buddha. Dagat na dagat itong ganyan eh. Second largest Buddha shrine. Ping Sea. Wongping. Bumaba na kami ng cable car. Nandito na kami sa Wongping Village. Ayun siya. Tapos may mga drums doon, no? Kanina may nakita kami naglalampungan sa cable car. Nakakandok talaga. <laughs> Hindi ko lang na-videohan. video Masaya dito. Parang ano, BGC, McKinley Hills, and ano, Burger Circle. Diba? <laughs> kami sa temple at sa ah, Tianten Buddha. Ayun na siya. Oh. Ayun siya. Uh, picture picture sila. It's the big Buddha. Ayan. Na ah, magbabayad ka ng pagkain. Tapos doon kakakain sa taas. Let's go! Since hindi kami kakain kasi masyadong mahal, magpipicture oh na lang kami sa Buda. <laughs> Major hiking to. Ilang steps ba to? Huwag <laughs> so yun na, ang malaking Buda. Nasa kalahati na kami. Tapos yung mga kasama ko. Awa. <laughs> Nag-muslim na. Papagod! Ayun, konti na lang oh. Bro, kaya pa yan. Go, go, go. Direct from the airport. Nandito kami, nag-hiking. Hindi mo tinabi yung gamit sa hotel. Alauna. Hindi kasi medyo, kapag mag-hotel pa kami, eh katabi na to ng airport. So <laughs> para kung pabalik kami sa Chimchansue, Chimchan, <laughs> babalik na dito, dumiretso na kami. Sa so, wakas, nandito na kami sa tang. Asan ah, yung bill natin? <laughs> ano, success? Ay. In short. Ay, ang ganda dito. Mas okay dito sa gilid. Okay, sa gilid. Eh? So, free lang to eh, no? Walang bayad dito. Yung meals lang. Kung gusto mo lang mag-meals dito sa taas. Pababa na kami dahil pagod-pagodan ang pagakyat sa taas. Pero nakikita mo pa rin mga amaze ka, ang laki talaga niya eh. So, bibili kami ng incense. So, dahil magdadasal kami. Thank you. How much is that? 20. 20 per month. Eh. Shashay. nagpapasan sila ng insenso pwede pala yun ang lalaki pag malaki pwede magpasahan ng insenso tapos dito malalaki pa ba? temple siya eh oh papasok kami nagaling na kami ng insenso 20 dollars Hong Kong dollars yung ano bundles ng parang 12 na incense. So, so yan ang Buddha. This is the temple inside Ping 360. meron pa sa kabila. We are going back to the cable car. Pabalikan kami ng cable car dahil pupunta na kami ng aming hotel para mag-refresh. Yan, medyo malaki tong ano, itong Ping 360 at talagang kailangan mong ma pag <laughs> major major na lakaran medyo hindi naman major lakaran minor na lakaran at major na akyatan <laughs> pero agdan lang naman yan kaya kaya kaya pa? kaya pa kaya pa may baggage kayo magdala ng payong dahil may init saka magdala ng sunblock so ngayon pabalik na kami ng ano ng tungchong through cable car yung two-way pass namin ng cable car ng 1,110 sa Kluk. Pagting namin sa Tongchong, mag-train na kami papunta ng TST o Chim Cha Tsue. Ewan ko kung tama yung pronunciation ko, pero yun na yun. So, let's see you later. And we're back! Nandito na naman kami sa MTR at papunta kami ng Victoria Peak galing na kami sa aming hotel. So, i-room tour ko na lang kayo siguro bukas. <laughs> Wala kami ginawa kanina. Pagkadating ko, nag-refresh. Kanya-kanya. Tapos ngayon, ah, uh, 6.30 na. Papunta kami sa Victoria Peak. Hindi kami nakakuha sa flu kasi nga wala nang available. Dito na kami sa Peak Tram Terminal. Nilakad lang namin. Malapit lang naman. Mga 950 kilometers from Coronel. 99 Hong Kong dollar. Two-way. Ayan ang ticket. Two-way na siya. 99 Hong Kong dollars. So, nasa around 700. Sa Klook, 500 lang. Ganun eh. So, mas makakatipid kung magkukluk pa. Kaso, ubos na. Pati sa KK Day, ubos na. Dapat... So, we are entering the peak tram. Thank you, sir. Sure, sure. Oh, that's the, the picture. Parang trend din na sinauna. Talabas muna sila. Hindi ba gusto sa ano, Yung sa kabilang Mas kita kasi natin yung city. sa kabila na lang. Ayan. Medyo pawisan tayo dahil naglakad lang. Ano na yun. Ito na yun. Ito na yun. Ito na yun. Ay, maglilinis pa ba? Ay, magwawalis pa. Kasi pag naman yan. <laughs> gabi. So, matarik na matarik pala to. <laughs> Maganda sa kanila, iba yung nabasa at iba yung pasukan sa uh, souvenirs. Panda, panda, panda! Cute! Albert Einstein! At Madame Tussauds! This is a wax museum. si Edward Collins Robert Pattinson in the house <laughs> Hindi na kami pumasok sa ano sa Madam Tasad Wax Museum dahil 300 Hong Kong dollars may freebie sa 300 Hong Kong dollars Kasama na yung one way pass. So, bali kung gusto niyo mag-grabbing, that's 200 siya. Kung gusto nyo magmadami. Aha. Ah. Yun. So, meron namang libre sa labas si Robert Pattinson, aka Edward Cullen, and si Mr. Mathematician e equals MC squared na si Albert Einstein. Halika. Ano? Pasok ka. Sa so, free naman pala. Is it free? Tasha. So this is just for free. Ano tinusok ka? Ayan, mga 3D, 3D kaso yung tram may bayad. Yung free lang is yung mga hindi kagandahan. Maganda din naman. Ito pang marketing lang nila yun. May mga free, tapos pwede mong, may mga area naman na yung camera lang nilang pwede mag-picture. Uh, ipiprint mo na dito. Ayan. Printing. Nego-negosyo. Share. see the the peak. <laughs> the 360 degrees ng ano, Hong Kong City. Hello, hello. So, nandito na kami sa taas na the peak. So, Ah. It's the whole city of Hong Kong. Hoy, ikaw ba yan? Ito ang itsura dito sa taas ng The Peak. Yan ang view. So, ayan ang buong Hong Kong. Hong Kong! Nakita nyo na ba si Joy? Kanina ko pa hinahanap eh. Wala, Wala na dito. Nasa, ano na sila? Nasa Canada. Nasa Canada na siya. Ayan o, oh, ganda. Oh, pa. Uy, ang ganda dito. Tapos may love, love, love doon. Mga lovers. Tapos din naman sa likod namin, magbabayad ka. May magpipicture sa'yo. Magbabayad. Peak Hong Kong Park Modeling. So that's it for today's video. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Don't forget to be awesome. No hate much love. Peace out.